飯塚のさ椅子あれないわ何あれただ人間のさやることじゃないよいやあのチームなんだいいじゃねえかびっくりしたよあんな地味な連中よく集めたななんていうチーム名だ地味クラブかははは 一人も人気者いねえだろあんなよく集めたなこんな地味な連中バカじゃねえか Everybody dies. Evil, Sonata! Where are you guys hiding? Keep hiding. But sooner or later, KS is gonna catch up to you. We're getting those IWGP Tag Team Championships back!